इंस्टॉलिंग एक्लिप्स और लिनक्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि उबुंटू और रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक्लिप्स कैसे नस्ब करें इस ट्यूटोरियल में हम उबुंटू 11.10 का इस्तेमाल कर रहे हैं इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको इंटरनेट से जुड़ा होना और लिनक्स में टर्मिनल के इस्तेमाल का इल्म होना लाजमी है आपको रूट एक्सेस या सुडो परमिशन भी होना चाहिए अगर आप यह नहीं जानते हैं कि रूट या सुडो क्या है तो परेशान ना हो आप ट्यूटोरियल में आगे बढ़ सकते हैं अगर आप ऐसे नेटवर्क पर हैं जो प्रॉक्सी का इस्तेमाल करता है तो आपको प्रॉक्सी तक रसाई होनी चाहिए नहीं तो मुतल ट्यूटोरियल्स के लिए दिखाए हुए हमारे वेबसाइट पर जाएं। अब हम Ubuntu पर दिखाए हुए कमांड का इस्तेमाल करके Eclipse नस्ब करेंगे और रेड हैट पर यही करने के लिए मामूली बदलाव के बारे में भी सीखेंगे अब टर्मिनल खोलते हैं कंट्रोल ऑल्ट और टी दबाएं। यह Ubuntu में टर्मिनल खोलता है अगर आप ऐसे नेटवर्क पर हैं जो प्रॉक्सी इस्तेमाल करता है तो आपको इसे टर्मिनल पर सेट करना होगा अगर आप नहीं जानते हैं कि प्रॉक्सी क्या है तो शायद आप ऐसे नेटवर्क पर नहीं होंगे जो प्रॉक्सी इस्तेमाल करता है तो आप इस स्टेप को छोड़ सकते हैं जो प्रॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं उन्हें इसे सेट करना होगा प्रॉक्सीज दो तरह की होती हैं एक में यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत होती है दूसरे में नहीं मुतलका शख्स से अपनी इस्तेमाल शुदा प्रॉक्सी के बारे में मालूम करें टर्मिनल पर sudo space hyphen S type करें प्रॉम्प्ट होने पर पासवर्ड टाइप करें गौर करें कि आप पासवर्ड टाइप करते हैं तो एस्टेरिक्स या कोई दूसरा सिंबल नहीं दिखता है एंटर दबाएं गौर करें कि प्रॉम्प्ट सिंबल डॉलर से हैश में बदल गया है अब export space H T T P underscore proxy equal to H T T P colon slash slash T S user colon T S P W D at 10 8080 type करें इस कमांड में ts यूजर प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन के लिए यूजर नेम है और tspwd पासवर्ड है अपनी जरूरत के हिसाब से इन वैल्यूज को बदलें 10.24.0.2 प्रॉक्सी का होस्ट एड्रेस है और 8080 पोर्ट नंबर है अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन तफसीलात को बदलें एंटर दबाएं कुछ वाक्यों में नेटवर्क को ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है इन वाक्यों में यूज़र नेम और पासवर्ड की जगह खाली छोड़ी जा सकती है क्योंकि मेरी प्रॉक्सी को ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है मैं इन तफसीलात को हटाने जा रहा हूँ पिछली कमांड के लिए अप एरो दबाएं और यूज़र नेम और पासवर्ड हटाएं और एंटर दबाएं यह कमांड HTTP प्रॉक्सी को सेट करते हैं हम HTTPS प्रॉक्सी सेट करना जानते हैं पिछली कमांड के लिए अप एरो दबाएं और HTTP को HTTPS में बदलने के लिए S टाइप करें अब हमने कामयाबी के साथ प्रॉक्सी सेट कर लिया नॉर्मल प्रॉम्प्ट पर वापस जाने के लिए कंट्रोल डी दबाएं क्लियर टाइप करें और स्क्रीन को साफ करने के लिए एंटर दबाएं अब हम एक्लिप्स नस्ब करेंगे sudo space apt-get space update type करें यह कमांड सभी दस्तियाब सॉफ्टवेयर की फहरिस्त दिखाता है एंटर दबाएं आपके इंटरनेट की रफ्तार के हिसाब से सॉफ्टवेयर की फहरिस्त लाने में कुछ वक्त लगता है जब टर्मिनल डॉलर प्रॉम्प्ट पर वापस आता है तो अमल खत्म हो जाता है क्लियर टाइप करें और स्क्रीन को साफ करने के लिए एंटर दबाएं sudo space apt hyphen get space install space eclipse टाइप करें और एंटर दबाएं यह कमांड्स एक्लिप्स सॉफ्टवेयर को सिस्टम पर लाकर नस्ब करता है जो line needs to get 10.8 MB कहती है उस पर गौर करें आपके सिस्टम के हिसाब से यह नंबर अलग होगा और आपके इंटरनेट की रफ्तार के हिसाब से पैकेजेस को लाने का वक्त अलग होगा y और n प्रॉम्प्ट पर y टाइप करें और एंटर दबाएं सभी मतलूब पैकेजेस सिस्टम पर डाउनलोड और अनपैक होते हैं जब सिस्टम डॉलर प्रॉम्प्ट पर वापस आता है तो तनसीब मुकम्मल हो जाती है अब हम इसकी तस्दीक करते हैं कि क्या एक्लिप्स सिस्टम पर नस्ब और दस्तियाब है ऑल्ट F2 दबाएं डायलॉग बॉक्स में एक्लिप्स टाइप करें और एंटर दबाएं यह एक्लिप्स एप्लीकेशन शुरू करता है अगर एक्लिप्स नस्ब नहीं हुआ है तो एप्लीकेशन नहीं खुलेगा हमें वर्क स्पेस लॉन्चर प्रॉम्प्ट मिलता है आगे बढ़ने के लिए ओके पर क्लिक करें और हमें वेलकम टू एक्लिप्स पेज मिलता है इसका मतलब है कि एक्लिप्स सिस्टम पर कामयाबी के साथ नस्ब हो गया है डेबियन कुबुंटू और जुबुंटू पर एक्लिप्स नस्ब करने का तरीका उबुंटू के जैसा ही है रेड हैट पर एक्लिप्स नस्ब करने का तरीका उबंटू से मिलता जुलता है सिर्फ फेचिंग और इंस्टॉलिंग के लिए मुश्तमल कमांड्स का फ़र्क है सॉफ्टवेयर की फहरिस्त पाने के लिए sudo space yum space update इस्तेमाल करें एक्लिप्स नस्ब करने के लिए sudo space yum space install space Eclipse इस्तेमाल करें फेडोरा सेंटोज और सुजर लिनक्स पर एक्लिप्स नस्ब करने का तरीका रेड हैट जैसा है इसके साथ हम इस ट्यूटोरियल के आखिर में आ गए हैं हमने देखा कि Ubuntu और मिलते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम पर और रेड हैट और मिलते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम पर Eclipse कैसे नस्ब करें इस ट्यूटोरियल की मशक के लिए जिन मजीद ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर Eclipse नस्ब करने का एक जैसा तरीका है उनका पता करें स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में मजीद जानकारी के लिए इस लिंक पर दस्तियाब वीडियो देखें यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा देती है अगर आपकी बैंडविड्थ अच्छी नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं spoken tutorial project team spoken tutorial का इस्तेमाल करके वर्कशॉप्स भी चलाती है ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देती है मजीद मालूम के लिए कॉन्टेक्ट एट स्पोकन जी पर लिखें spoken tutorial project talk to a teacher project का हिस्सा है इसे भारत सरकार के एम एच आर डी वजारत के कौमी खानगी मिशन ने आई सी टी के जरिए से मुआवनत की है इस मिशन पर मजीद जानकारी इस लिंक पर दस्तियाब है मैं मुतरजिम मोमना अहमद विदा लेती हूँ शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया